mate, mate, jaque mate. Sucedió el ciclo vital que finaliza, estamos ante el comienzo de la nueva era. Superamos otra fase, periodo, etapa, jaque mate a nuestra historia. década nos han colado una dictocracia para la que no hubo oposición. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población ante el asedio, agresión? y que viene ahora no será otro bicho se invente la invasión alienígena. Momento perfecto para el reset planetario. Globalismo, dictadura digital, códigos QR. Mate más vigente que nunca. ¿De parte de quién? Es que se reafirma de qué lado se decanta la balanza, fichas blancas o fichas negras. Elige el lado adecuado, seres puros frente a candidatos metalizados, sintéticos. La naturaleza toma el control, pero nada que ver con la urgencia climática. a solares de grado X. Aviso de que está por llegar. Forajidos, divergentes, o sicarios, autómatas de la ley marcial. Dignidad, libertad y amor desde el azimut comunal. Y si no entiendes el jaque mate, when will